dan pernikah anak kandung dan pun kita dewi dengan drawnya lah. kan betraw dan pernikah anak kandung dan pun kita dewi drawnya itu rinco dengan nama lapan manya mau tunai kita dewi anak kandung ayah Tandungulun, Puskita Dewi, Serana, Pipulinto, dengan dinamai lapan manyama, tunai. Jika hanya tandung ulun puspita dewi kedera tamizi dengan dinamai lapan manyama. Dan

siapa menyambut tunai. Iya, tapi ada yang lebih Dan pernikah dengan ulang kandung ulang putih Dewi. Sudra Nur Tamizi dengan nama Rafa Manyama Tunai. Bismillahirrahmanirrahim dan terima nikah Putri Dewi anak kandung ayah ke ulang dengan nama Rafa Manyama.